1, 2, 3. Assalamualaikum ketemu lagi lur bersama. Agus-Agus Vlog Jowo Kediri. Dulur-dulur teman-teman, orang lain, dimanapun berada. Mudah-mudahan dikasih kesehatan, dikasih panjang umur. Dikasih rejeki lancar, dikasih hidup yang barokah dan bermanfaat bagi keluarga saudara maupun orang lain. Amin amin, ya robbal, alamin. Oke lur, video kali ini, saya mempersembahkan, cewek cantik, Joget DJ TikTok, makin liar. DJ TikTok paling disukai banyak orang lur. Oke lur, selamat menonton. dulur semuanya. Saya mau pamit, maaf ya lur, kalau isi dalam video ini tidak enak ditonton. Juga bicaranya agak kaku. Masalahnya saya pakai bahasa Google. Jadi mohon maaf ya lur. Mudah-mudahan isi dalam video ini. Dulur-dulur merasa terhibur. Ya udah kalau gitu, saya pamitan dulu. Assalamualaikum lur. Dadah lur.